Good morning, friends. My name is Sandeep Zadav and I represent a company known as Master Coach Consulting LLP. Friends, आज हम specifically जिस topic के ऊपर बात करेंगे इसका नाम है take charge of your life for engineering students engineering students की लाइफ में जो भी चैलेंजेस होते हैं जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं उनके एकेडमिक्स के प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बाकी जो भी career related goals related problems होते हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं इससे रिलेटेड आज हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन भी शेयर करेंगे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की लाइफ में बेसिकली जो भी चैलेंजेस होते हैं उसमें अगर टॉप के चैलेंजेस डिस्कस किए जाए तो फर्स्ट वन होता है कि how to deal with your failure या फिर सेटबैक जो भी अकेडमिक्स में फेल्यूर आता है या फिर सेटबैक आता है उसे कैसे ओवरकम किया जाए क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें मैकेनिक्स मैथ्स थ्री और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके पहले वाला जो अकेडमिक रिकॉर्ड्स भी अच्छा होता है लेकिन फिर भी यहाँ पे आने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद कभी कभी वो सब सबमिशंस की वजह से और बाकी के प्रेशर्स की वजह से बच्चे वहां पे क्या कर जाते हैं बहुत सारे फेल हो जाते हैं या फिर इटिकेटीज के चक्कर में फंस जाते हैं तो ये विशियस साइकिल बनता जाता है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां पे लो होता है तो उससे कैसे बाहर निकला जाए या फिर ये विशियस साइकिल से कैसे हम लोग बच सकते हैं दूसरा एरिया होता है उनके रिलेशनशिप्स का तो ये एज भी ऐसा होता है वहां पे रिलेशनशिप रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं सो ब्रोकन रिलेशनशिप्स जिसमें जो हर्ट क्रिएट होता है इमोशनल उसको कैसे दूर किया जाए या फिर ओवरकम कैसे किया जाए ये बहुत बड़ा इशू होता है या फिर क्वेश्चन होता है और एट द सेम टाइम उनके पेरेंट्स के साथ जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी वहां पे थोड़े से नाजुक या फिर थोड़े से आ, आ, पेनफुल हो जाते हैं बिकॉज पेरेंट्स का फोकस होता है कि इन्होंने स्टडी करनी चाहिए अकेडमिक्स में रिकॉर्ड्स अच्छे बनाने चाहिए मार्क्स अच्छे लाने चाहिए और कहाँ पे तो बच्चों का वहाँ पे जो टेंडेंसीज होते हैं या फिर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आजू बाजू की चीज़ों में सोशल मीडिया में फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा होता है तीसरा एरिया होता है कि हाँ ये फन एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करें so at the same time fun पे भी अपना टाइम डालें एंटरटेनमेंट में भी डालें और एट द सेम टाइम हमारे करियर गोल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं सो so, कभी कभी करियर गोल्स के बारे में भी बहुत सारा कंफ्यूजन और लैक ऑफ क्लैरिटी हो जाती है सो so, ये तीन से चार एरिया अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि almost eighty two ninety percent जो भी स्टूडेंट्स है उनकी लाइफ के हम लोग चैलेंजेस को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं सो so, ये सब चैलेंजेस हम सब लोगों को फेस करने पड़ते हैं जो भी इंजीनियरिंग के ये सब फ्लो से निकल जाते हैं लेकिन कंसर्न ये हो जाता है कभी कभी इसकी इंटेंसिटी इसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि कुछ कुछ बच्चे आजकल हमारी क्लिनिक में भी आते हैं जो सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर लेते हैं या फिर अलूफनेस डेवलप कर लेते हैं सो आजकल तो ये रियलिटी बन रही है कि इसकी वजह से ये जो प्रेशर है ये जो इमोशनल प्रेशर है जो मेंटल प्रेशर है जो स्ट्रेस है इसकी वजह से बच्चे कुछ कुछ सुसाइडल टेंडेंसीज में जा रहे हैं कुछ साइकेट्रिक एलिमेंट्स में होते जा रहे हैं कुछ बच्चे अपने रिलेशनशिप से ब्रेक डाउन कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने बाकी सोशल नेटवर्क के साथ रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है सो so, इसके रीजंस भी हमें देखने हैं अगर ये ऐसे ही चला रहा या फिर चलते गया तो इसके जो भी डायर कॉन्सिक्वेंसेस है कुछ घातक जो परिणाम है ये हम सभी को बहुत क्लोजली देखने मिलेंगे या फिर एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे सो so, आज ही हमें समझना पड़ेगा कि ये सबके के पीछे एग्जैक्टली रीजन क्या है या फिर इसकी कोर अगर छिपी हुई है तो किस किसमें छिपी हुई है दोस्तों ये जो इमोशंस है या फिर हमारे थॉट्स है या फिर हमारी बॉडी है ये मैकेनिज्म जो है हम सभी को मिला हुआ है जो भी अपने अकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर रिलेशनशिप में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके पास भी ये थॉट्स इमोशंस और बॉडी का स्ट्रक्चर मिला हुआ है और जो लोग इसमें सफर कर रहे हैं या फिर थोड़ा स्टम्बल कर रहे हैं उनके पास भी मिला हुआ है so what makes the difference so यहाँ पे डिफरेंस अगर कोई क्रिएट कर रहा है तो वो है उन सबका सबकॉन्शियस माइंड जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं सफरिंग ज़्यादा हो रही है अगर उसकी लाइफ में हम लोगों ने डीप में जाके देखा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड के जो भी पैटर्न्स है उसके जो भी थॉट प्रोसेस के पैटर्न्स है उसके जो भी कंडीशनिंग के पैटर्न्स है उसके बिलीव्स उसके वैल्यूज और उसकी आइडेंटिटी ये सब हमें जाके अगर देखा तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम अगर कहाँ पे लाइज कर रहा है तो वो सबकॉन्शियस में है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बार बार fear anxiety aggression anger frustration frustration और वरी क्रिएट हो रही है और जो बंदा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में अपने करियर को और बाकी के गोल्स को अचीव कर रहा है उसके सबकॉन्शियस में ये सब कचरा नहीं पड़ा हुआ है और यूजुअली हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और उसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं इट्स लाइक दैट एक बहुत बड़ा आपके पास एक मशीन दिया गया है या फिर एयर एयरप्लेन दिया गया है और आपको मालूम ही नहीं है कि उसके डैशबोर्ड या फिर कंट्रोल पैनल को कैसे एक्सेस किया जाए सो so फ्रेंड्स हम सब लोग ऐसे ही एक मशीन के साथ पैदा हुए हैं हम लोग इनबॉर्न इस मशीन के साथ आए हुए हैं जिसका नाम है हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर हम लोगों ने इसके कंट्रोल पैनल को नहीं जान लिया या फिर इसे कैसे यूटिलाइज करना है यूज करना है अगर नहीं सीखा तो हम लोग कभी भी अपनी लाइफ में हमें जो रिजल्ट चाहिए हमें जो गोल्स अचीव करने हैं उसको हैप्पीली अचीव नहीं कर पाएंगे सो लेट्स लर्न दो पैटर्न की एग्जैक्टली हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे रोल प्ले कर रहा है हम जो चीजें परसीव करते हैं और जो बिहेव करते हैं हैं जो टोनैलिटी यूज करते हैं जो एक्शंस करते हैं जो भी चीजें हम लोग करते हैं या फिर जो चीजें नहीं करते इन दोनों के पीछे अगर कोई रोल प्ले कर रहा है सो तो बहुत बड़ा रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है कि हमें फियर किन चीजों का है हमें एक्साइटमेंट किन चीजों में आती है हमें क्या चीजें लाइक करते हैं हम किस चीजों को डिसलाइक करते हैं ये फोर्सेस हमेशा डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या बिहेव करेंगे क्या एक्शन करेंगे और चीजों को मीनिंग कैसे दे देंगे सो so ये सब रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है और नो नोइंगली अनोइंगली हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा ओवरलुक कर रहे हैं उसको डील नहीं कर रहे उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं सो so, अगर हमें सोल्यूशन चाहिए या फिर सस्टेनेबल सोल्यूशन या फिर रियल सोल्यूशन अचीव करना है सो so हमें सबकॉन्शियस को देखना पड़ेगा तो ये सोल्यूशन दोस्तों आज हमारे पास पॉसिबल है एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करके एक साइकोलॉजी का वर्टिकल है जो स्पेसिफिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को जो आपको फियर क्रिएट कर रहे हैं एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन या हेटरेड या एंगर क्रिएट कर रहे हैं इन पैटर्न्स को रिमूव करने का काम करता है इसमें कुछ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है कुछ टूल्स है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपके ये सब जो एंजाइटी या फियर वाले पैटर्न है नेगेटिव इमोशंस है डिसम्पॉरिंग बिलीफ है इनको रिमूव कर सकते हैं और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टिव बिलीफ्स आपके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं सो यूजुअली प्रॉब्लम जो होते हैं कुछ पास्ट रिलेटेड बिलीफ के बारे में या फिर पास्ट के सिचुएशन के बारे में या सिनारियोस के बारे में होते हैं कुछ प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं कुछ फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं सो so, हमें इन तीनों एरियाज के ऊपर काम करना पड़ता है आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है सो so, ये आज पॉसिबल है हम ये आपके लिए करवा सकते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस वे से ट्रेन कर सकते हैं जिसमें से हम लोग नेगेटिव पैटर्न और ये जो आपको रोकने वाली चीजें हैं उनको वॉश आउट कर सकते हैं और पॉजिटिविटी आपके फ्यूचर सक्सेस के लिए जो ब्लू है उसको क्रिएट कर सकते हैं so it's possible with an tools and techniques so don't waste your time दोस्तों आपके पास हमारे नंबर्स नीचे दिए गए हैं हमारी वेबसाइट का भी एड्रेस है बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ आप हमारे साथ एक पर्सनल काउंसलिंग की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो जिसमें आप जान सकते हो कि आपको क्या रोक रहा है आपके सबकॉन्शियस के कौन से एरियाज रोक रहे हैं ताकि हम लोग आपके लिए आपके सक्सेस की ब्लूप्रिंट वहां पे क्रिएट कर सकते हैं so don't waste your time take charge of your life now thank you very much thanks lot